We'd like to thank Tom for the content that he's just given us in this euh, last piece. Nous voudrons dire merci à Tom euh, pour euh, ce qu'il nous a donné, ce grand contenu. And part of our role is to try and facilitate the learning process as we're together in these few days. Donc, un de notre rôle, c'est essayer de faciliter comment nous allons réfléchir, digérer ou bien ruminer sur ce que Tom nous a partagé ce matin. So you'll notice that we have a guest speaker. Donc vous voyez qu'on a un orateur. And uh, we have staff. Nous avons euh, du personnel. And we're trying to facilitate this process of learning. Donc on est en train d'essayer de, de, comment, de réfléchir ou bien de, de ruminer. And voilà. Susie has come uh, weeks in advance to set everything up for us Donc as our Susie, school leader. Susie est venue, ça fait longtemps pour essayer de mettre tout en place pour nous. And she's done a wonderful job in decorating and preparing things. Donc elle a fait un bon travail en décorant. Obviously, we need a venue, we need a base, we need a base leader. Uh, bien sûr, on a besoin de la base, d'une base et puis un responsable. And so we already are realizing that all of those four roles are being performed within this Uniquip. Donc on voit déjà que ces quatre rôles-là, euh, on, a déjà appliqué cela dans, le Unicube. Tom Donc Tom qui vient, il donne un message et il construit au-dessus de la fondation qu'on a déjà posée. Susie, as school leader, she's been facilitating this whole process. She comes in and she builds part of the wall too before we all, we all arrive. Uh, Susie, Foundations. Qui, Suzy qui est responsable de elle aussi elle vient et puis construit sur la fondation qui est déjà là. And she's been speaking a lot to the base. to say what we need and how can we make this happen. Et elle était en communica constante communication avec la base pour savoir qu'est-ce qu'on va, comment on peut réaliser cela. And all of these roles are, are leadership roles, but really they're service roles. Euh, c'est vraiment des, des rôles de euh, leader, mais c'est un rôle de serviteur. And then we have staff facilitating many different processes within our days together. Et nous avons le membre du personnel sur nos bases qui voilà qui travaille. And when it works well, it's wonderful. Et quand ça marche bien, c'est excellent. And when we face challenges, we have to push through. Et quand on fait des, euh, face à des défis, il faut pousser. But sometimes it's really uncomfortable. Mais des fois, c'est très, on dit, comment dire ça? Inconfortable, merci. Because a base leader has many things weighing on his mind. Parce que euh, le responsable de la base a beaucoup de choses dans sa tête. A school leader is trying to facilitate the students and their learning. Et le responsable de est en train de faciliter ce que les étudiants apprennent. The staff are just a little older than the students and they're having to, to listen to the lecture for themselves and then euh, reinterpret it for the les, students. Les responsables, les membres du personnel sont un peu âgés, ils doivent écouter, essayer de mettre en, en, euh, en, en mettre en pratique pour eux-mêmes et puis euh, pour les étudiants à la fois. And just like we spoke of yesterday, we can all be building our walls and looking at one another's walls and actually the walls don't actually connect to each other. Et comme je l'ai dit hier, on peut être en train de construire nos murs et euh, être séparés uh, au lieu de nous regarder les uns les autres. So I want to mention a word. Euh, J'aimerais juste mentionner un mot. And even the sound of this word does not feel comfortable. Même euh, le son de ce mot-là, euh, ce n'est pas confortable. And, and it's not comfortable in English. I don't think it's comfortable even in French. Euh, je pense pas que c'est confortable en anglais ni en français. But this word is tension. Et ce mot-là, c'est la tension. So if someone says to you when you wake up in the morning, oh man, I have such tension in my, in my neck and my shoulders. Quand quelqu'un se levait le matin, oh j'ai une tension. Est-ce que c'est le mot, c'est le mot eh, eh. exact? This is a good thing? Okay. No. Non, c'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? If someone says to you, hey, how's your marriage? Do you have tension in your marriage? Eh, hey, comment va le mariage? Est-ce qu'il y a une tension dans le mariage? Normally you'll be like, uh, how did you know? oh, comment tu le sais? <laughs> because we don't have a good definition for tension. All of the, the definitions are negative. Euh, parce qu'on n'a pas une bonne définition du mot tension. Euh, toutes les définitions que nous avons, c'est négatif. Mais le Dieu que nous aimons et que nous servons vit constamment dans la tension. Because he's one God but not singular. Singular, he's made of three Parce est un Dieu mais pas un Dieu en trois personnes. Three persons. Euh, euh, euh, trois personnes. Who are in constant relationship with one another. Et qui sont en relation constamment les uns l'un envers l'autre. They have different roles and responsibilities, but they all are working for the same goal. Ils ont des rôles et des responsabilités mais ils travaillent tous dans le même but. So we worship God the Father. Donc nous adorons Dieu le Père. The Son le Fils, the Holy Spirit, le Saint-Esprit. And they're working constantly in our midst to draw us to them. Constamment, ils travaillent ensemble. And the goal of Christianity is to be included into that Trinitarian fellowship, that relationship of tension. Donc le rôle de du christianisme, c'est rentrer dans ce, dans ce, dans tout, cette atmosphère de tension qui existe. So we need to reclaim this word and redeem this word. It's so so healthy when we realize tension is healthy. Et euh, nous devons racheter ce mot quand nous réalisons que ce mot il y a, il y a un bon sens. Tension is life c'est la tension sur la vie. Even when I walk, as I take a step, there's no guarantee that my foot is going to land. <laughs> quand, même quand je marche, je fais un pas, je parle la certitude, voilà que le pied va, euh, je vais faire mon pas correctement comme il se doit. If we talk about individual or community, well, it's both. There's tension between these two Quand nous parlons des individus, nous parlons de la communauté, il y a toujours la tension. So I have a, a rope, a piece of string. Donc euh, j'ai une corde ici. And uh, I'm going to stand over here, and Susie's going to stand over there. Donc je me tiens là et Susie de l'autre côté. And what do you notice between her and me? Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous observez ce qui est entre elle et moi? Is there something that's happening? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? What What do we call this? Qu'est-ce que comment comment on appelle cela? Hein? Ficelle? Slack. Robe? Slack. What? Okay, and and then if we do this. Étendue, merci. What, what is this? Qu'est-ce que c'est? La okay. Now, Susie is very strong, I can tell, because... ah, vous voyez, je sens que Susie, elle est très forte. <laughs> You might notice my, red, my finger will go red after a little while because she's pulling so hard. Hey, voir, relax. Mon, mon, doigt va devenir un peu rouge parce qu'elle tire fort. If she pulls on this string, it becomes uncomfortable for my finger. Can you see my fingers going red Donc, here? Donc, quand elle tire et que ça devient inconfortable sur mon doigt, vous so voyez? I might go that, that hurts. Oh, oh, sasa, sasa, sasa, bless. Ouch. Ooh. And then I might choose to pick it up again and go, okay, just don't pull so je fais le choix encore pour tirer, pour le prendre. And what we're doing is we're negotiating and we're communicating with one another. Et ce qu'on est en train de, on est en train de négocier, en train de communiquer euh, l'un envers l'autre. It's extremely healthy. C'est c'est extrêmement. Uh, comment healthy, Merci. Because this is part of us communicating and working together in order to build the same wall, to parce hold que, the same parce tension. Parce que ça fait partie de construire un bon mur en communiquant euh, l'un envers l'autre. So when we look at Father, Son, and Holy Spirit, they are holding the tension between them. Quand nous regardons le Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils tiennent la, le, la tension entre eux. I have no idea why we have such a bad definition for this word when this is the God we love and serve. Je sais pas pourquoi on a une mauvaise définition de ce mot-là alors que c'est c'est le Dieu que nous servons. So tension in your marriage is a good thing if you can if you can resolve it and if, if you can work out little conflicts that you have between you. Donc la tension dans votre mariage, c'est une bonne chose si vous arrivez à résoudre, n'est-ce pas I got married 19 years ago. I'm still discovering this beautiful woman that I married because she surprises me all the time. <laughs> Uh, je me suis marié il y a de cela 19 ans et je découvre toujours cette belle femme que je me suis parce qu'il y a toujours la tension qui existe entre nous. And at the same time, I'm, I'm constantly trying to change her to try and get her to look. You don't see things right. You should see et things my way. En même temps, j'essaie de la changer pour qu'elle voit les choses de la même manière que je vois. And then I start to realize, wow, she's so much better at me at so many things. oh, <laughs> là, je, oh, elle est mieux euh, par rapport euh, dans d'autres endroits. So as much as sometimes I wake up in the morning and I go, oh no, you, you, you, You've scrunched the toothpaste the wrong way again. Ah, des fois je me lève le matin, je dis oh encore tu as tu as pressé d'une manière uh, horrible de de la pâte dentifrice. It's oh, frustrating. Ah, c'est frustrant. And then there are other moments of my day where I go, oh Donna, please help me. I don't know how to do administration. Oh, I'm a big picture person. I can't do details. Je suis celui qui voit euh, une grande vue, mais je vois pas les détails. And then I so appreciate her gifting. Et j'apprécie beaucoup ces dons. This is also how teams work together. Et Healthy ça, teams. Ça c'est comment une équipe saine travaille, fonctionne. And what we're doing is we're creating structure between us through relationship and through constant communication. Donc ce qu'on est on est en train de, de construire des, des, structures à travers des relations et euh, parfaite communication. So what we'd like to do Donc ce que nous aimerons faire, is I'm going to stand here as a staff member je vais me tenir ici en tant que euh, membre du personnel of the Uniquip. De, de Uniquip. And then um, Susie's going to stand there as the school leader for this Uniquip. Et Susie se tient là-bas en tant que responsable de l'école de, de, de, de, de l'Uniquip. And we'd like to invite a guest speaker to come and speak to us. Et nous aimerons inviter un orateur qui va venir. Voilà, is, is there a volunteer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire? Anybody who would like to come and stand in as? Il n'y a, pas, y a pas des <laughs> hommes de Dieu loin ici pour venir enseigner, come. des orateurs. Ok. So what we're going to have to do now is we're going to have to pass on the tension to an extra person. Donc euh, nous allons passer l'attention à une autre personne. Okay, and he's going to carry his bit, and he has to figure out how hard to pull the line. Donc lui va essayer encore de comment tirer fort cette corde là, la ficelle. Okay, not not too hard. Okay, yeah, we're figuring voilà, it out. Pas, pas trop, pas trop fort. So it might mean that Susie has to have a conversation with, this, with the speaker to say, what, what do you, how do you think God is leading you? Et cela veut dire peut-être que Susie doit s'approcher de l'orateur pour dire, comment est-ce que tu penses que Dieu est en train de te diriger? And Susie would also speak to me as her staff and to the staff team together. Et Susie aussi va me parler et uh, incluant aussi le membre du personnel. This is the topic for the week. This is what God might do. Ça He might surprise us. C'est le thème de cette semaine. C'est ce que le Seigneur fera. So you'll notice that there's a few of us that sit together during the meetings. Vous observez que a euh, certaines personnes entre nous, on est assis ensemble pendant les réunions. And what we're trying to do is listen carefully to what Tom has been saying or our guest speaker is saying. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'écouter activement ce que, uh, attentivement, pardon, ce que Tom est en train de dire ou de faire. And at the same time, listen to the Holy Spirit. Et en même temps, écoutant le Saint Esprit. God, what are you saying in this moment? Euh, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire en ce moment-là? So you'll notice sometimes Susie will get up, or Pete will get up, or I'll get up, depending on how God euh, is leading us. fois, vous allez observer que soit Pete se lève, moi ou Susie, dépendant de comment le Seigneur nous conduit. But the communication is constant. Mais la communication est constante. If I forget to communicate, or if I change my position si in the role, si de communiquer ou bien je change ma position mon, ou bien mon rôle, what has just happened? Qu'est-ce qui se passe? Slack. There's okay. no tension anymore. La, ouais, c'est détendu. Il plus de tension. So this is not healthy. <coughs> Et ça, c'est pas sain. This is why if a school leader, so if Susie, if you drop your line and walk out the classroom Donc and go and do something else. Si Susie ficelle et puis ça va faire quelque chose d'autre. Well, now there might be tension between me as a staff member et and our speaker. Peut-être euh, il peut y avoir cette tension entre moi, le membre du personnel et l'orateur. But our school leader has gone on holiday somewhere. Mais, euh, holiday, euh, vacances, merci. Le, so there, est parti en, euh, non, le responsable est parti en vacances. There's tension here, but we've lost tension completely. Donc, il y, a ten, il y, a une tension ici, mais on a perdu, voilà, euh, toute la tension. OK, Susie, come back, come back, we need S'il te plaît, Susie, reviens. OK, can I have a base leader? Who's a base leader? Euh, Est-ce qu'on peut avoir un responsable de base? Come. Okay, so what we're going to try to do is come a little closer, and we're going to make a, a, a, a square. Yeah, so, yeah, there, take a corner. Okay, this is where it gets a little difficult. You'll see that uh, we have to try and figure this <laughs> out. Ici, ça devient un peu compliqué parce qu'il faut essayer de, de, de voir comment ça va fonctionner. Okay, what do you see happening now? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce qui se passe? Okay, there's nothing between us, so donc, you have to give me a little piece there. Donc il y a rien entre nous, donc tu me donnes euh, voilà la ficelle là. Okay, what do you see about the distances between us? Qu'est-ce que, que, comment vous voyez la distance entre nous? It's uneven. Euh, <laughs> c'est pas au même niveau. Alors, <laughs> so, les dimensions ne sont pas les mêmes. All right, is that a little better? Est-ce que c'est mieux Come closer mieux there. This is not easy to do. Ouais, c'est pas aussi facile de le faire. Because if I move at all, the dynamics change and we have to have a conversation. Hey, Donc, look, quand je bouge un peu, euh, change euh, le dynamisme et il faut communiquer. So you're building your wall, I'm building my wall, he's building his wall, Susie's building her wall, Donc, and we're trying to create a structure that brings glory to God. Je construis mon mur, lui construit ainsi de suite, et ensemble nous essayons d'amener une structure qui glorifie le Seigneur. This structure is uncomfortable. Cette structure-là, elle n'est pas confortable. But if you work at it, it's also beautiful. Mais quand vous travaillez sur ça, c'est vraiment merveilleux. Because it reflects the God that we love and serve, who is Father and Son and Holy Spirit, and keeps this tension constantly. Parce que ça reflète le Dieu que nous servons, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et tient cette tension constamment. So when Jesus is walking around in human form with human feet and hands and face, oh oh, I have a problem. Oh, j'ai un problème. Quand Jésus marche euh, en tant qu'être humain avec ses pieds ou bien ses mains. When Jesus is walking around, he's holding that Trinitarian tension constantly Donc, at every moment. Quand Jésus marche, il a cette tension trinitaire constamment. Il le tient. And as he's doing his formal, non-formal, informal education. Alors qu'il fait son euh, éducation formelle, informelle, formelle, informelle. Which we'll talk more about later. Et nous allons plus développer euh, sur, sur ça. He's constantly asking the Holy Spirit, what should I do now? Il demande régulièrement au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? And when his disciples say to him, show us the Father, what et, does he say? Et quand les disciples disent, montre-nous le Père, qu'est-ce qu'il dit? If you've seen me, you've seen the Father, because anything that I do, the Father has told me to do. Si vous me voyez, vous voyez le, euh, le, le Père parce que tout ce qui est en moi est en Père, le Père en moi. Okay, so this tension really has to exist healthily. Donc euh, cette tension doit exister d'une manière saine. And as we have such a healthy tension, alors qu'on a une euh, tension saine, it is in that healthy tension we are inviting our students. c'est dans cette tension saine là que nous invitons les étudiants. And that's where they are observing us. That's where they are observing Et us. c'est comme ça ils nous observent. That's where they are learning. Et c'est là qu'ils apprennent. That's their God-given classroom. C'est le don, voilà, les classes que Dieu leur a And that's why it's so important that Et ça, c'est très important, c'est capital, nécessaire en tant que responsable d'école que je sois présent dans la classe. then if, if that continues, then that's also protection for our students. Et si cette tension continue, c'est à la fois une protection pour les étudiants. So we find, we find more and more that we need one another. Et nous découvrons de plus euh, que nous avons besoin des uns des autres. I need you, my vice leader. J'ai besoin de toi, responsable de base. You create a safe environment for for me to be staff on this base. Tu as créé une plateforme, euh, une plateforme saine un environnement sain pour, and, eh, pour nous. And you serve us so well as a base leader to create context for how we can run a good school. Et tu nous sers en tant que responsable d'école pour, pour, pour qu'on puisse diriger des écoles. And we want to honor our guest speaker Et nous voulons honorer aussi notre orateur and introduce him and, and tell the students who he is and what experience he has. Euh, le présenter aux étudiants, le montrer, et dire aux étudiants qui il est, ce qu'il fait, voilà. We've chosen him very carefully. On l'a vraiment d'une façon sélective, on l'a choisi. He might be from outside of Warham and we want to give him good hospitality. Euh, peut-être il n'est pas gémien et nous voulons euh, l'offrir euh, une hospitalité. We want to bless him because then he'll be an ambassador for the kingdom and for Warham euh, when he goes back out. Nous voulons le bénir parce que c'est un ambassadeur de, de, de, du royaume. And uh, Susie as school leader. Et Susie en tant que responsable d'école. She also wants to work closely with the speaker, closely with the staff, closely with her base leader. Donc elle veut aussi travailler proche de l'orateur, de ses étudiants et du responsable de la base. And again be in constant communication. Et en, en étant constamment en communication. If things change, all of it has to change. Si quelque chose change, tout doit être changé. So there might be times where we have to have a discussion. Et là, il doit avoir un moment où nous devons avoir des discussions. Perhaps, the, guest, perhaps the guest speaker is trying to take three years of study and compress that into two days. Peut-être euh, l'orateur est en train de vouloir compenser, euh, non, comment dire, compresser euh, trois ans d'études en deux jours. So the students come to me as their staff person and say to me, I have no idea what he's talking about. Et <laughs> un étudiant vient me dire, oh, je sais pas de quoi l'orateur est en train de dire au juste. And then I would say to Susie in the staff meeting, Susie, I think the students aren't getting what he's saying. Et je vais à euh, Susie, je dis, ben, je pense que les étudiants ne reçoivent pas ce euh, ne comprennent pas ce que l'orateur est en train de dire. Can we ask him to slow down? Est-ce qu'on peut le demander de aller mollo mollo? And then we start to restore the, the tension again. It's ça, healthy. Le, ça, c'est le français africain. Et on commence encore à rétablir la tension. This is exactly what we were talking about yesterday, building our walls to make sure that the walls meet up, so that they glorify God. C'est de ça qu'on entend de parler hier, construire nos murs qui glorifient le Seigneur. Okay, so we don't want to take too long on this, but we, we don't want to move too quickly either. Nous ne voulons pas passer trop de temps sur ça, mais on ne veut pas euh, voilà, faire cela dans la précipitation aussi. But I want J'aimerais que vous réfléchissiez sur ce principe de tension. Because in the midst of this, we have health and life and truth. Et avec cela, au milieu de ça, nous avons la santé, nous avons la vie et la vérité. and I can't just do my job unrelated to the other people that are, are helping me to create Et what God ne, is doing. Je ne peux pas faire mon travail indépendamment de ce que les autres sont en train de faire. So I need to care about my corner, but I need to care about all corners. Donc je dois, est-ce que c'est mes soucis? je dois. I need to care about the whole, the whole. As well as a piece. Je dois prendre soin de, de, de l'ensemble de, de, de, de toute l'attention. Okay, so what we would like you to do Donc, ce que j'aimerais que vous qu'on fasse, is to get into groups of five or six people. on se met un petit groupe de 5 ou 6 personnes. And please uh, do it in your own language so that you feel comfortable. S'il vous plaît, dans une langue euh, que vous pouvez vous exprimer ensemble. And to think about these roles of guest speaker, staff, school leader, and base. Et réfléchissez par rapport à ces rôles, euh, le responsable de base, l'orateur, euh, responsable d'école et puis voilà, membre du personnel. So perhaps you can write down some areas where you feel this tension or you feel like conversations need to happen. Et peut-être euh, vous pouvez écrire certains euh, aspects que tu ressens qu'on doit avoir un temps de partage, de discussion, d'échange. Or just make some observations. Have bien, you thought about tension before? Ou bien juste euh, faire une observation. Est-ce que tu avais, tu as, tu as réfléchi par, euh, tu as une fois réfléchi par rapport à la, à la tension. How do we do this relationship better that it would glorify God? Comment est-ce qu'on fait ça d'une façon euh, mieux pour que ça glorifie le Seigneur? So let's get into smaller groups, six or so people in each group. Donc euh, on se met en petit groupe de 5 à 6 personnes. And then we'll have a short feedback time like Et we did. on revient pour euh, voilà, faire un feedback. And then we may go back into question and answers. Et peut-être on aura des temps de questions et réponses.